バッキバキのナくじどうもビッグです <laughs> はいということですね今回の動画はですね検証系の動画でございますその名も、うん、1週間ビーガン生活 それはしんどい。はい、はい、野菜一週間。でも野菜はさ、うん、全然いけると思うよ。いけると思う。うん、これ使えば。あ、すごい本名意味やまあ、ビーガンというのはですね、まあ、いわゆるあの野菜しか食べない人たちのなんですけど、ね、あの今までやったことないなと思ったから。頑張ってな。頑張りました。はい、ちょっとなんか実験マウスみたいな感じで、まあ実験台。 <laughs> それではいきましょう。 クイズヴィーガン生活1日目の朝です家の冷蔵庫を見たらですね基本的に野菜以外のものだったんでその中でですね野菜類しかできないものをね探した結果あったのがですねこれですねヘルシーテイスティーって感じです意外と大変そうですねうい頑張っていきましょう はい、ということで、お昼でございます。うちの母親がですね、配慮をしてくださってですね、サラダをね、たくさん棒に入れてくださってね、バチボコにビーガンでございます。頑張っていきましょう。うん、なんとですね、指輪に来てしまいました。あなたはビーガン生活をしてるので、服は食べれません。はい。い、いただきます。じゃあ、俺もいただきます。いただきませ申し訳ない。 控えめに食わそんな性格悪くないから性格悪くないからねがなくてもうありがとう 2日目の朝でございます。朝っていうかもう時間帯的な昼なんだけど、今日はご飯と、まあ、ご飯に醤油、塩と胡椒ですね。はい。あの、昨日野菜買い忘れたんで、すごいボンミスしてます。2日目にしてね、だいぶイライラが待ってます。今まで自分がね、なんか食べてたものを食べれないっていう感覚ってのがすごいストレスになるのが分かりましたね。はい。頑張っていきましょう。はい、ということですね。今日は韓国料理なんですけど、まあ、した通り、野菜ラーメン。で、この麺が、まあ、卵麺ではないということなので、まあ、一応確認したので、まあ、食べれると。 ただきますうまいございます11時頃に起きました朝ごはん兼昼ごはんということで今日はですねご飯山盛りサラダです頑張っていきましょうビィーガン生活4日目ダブルカレーです今日の朝ごはん兼昼ごはん野菜とインド人の店主に聞いたんですけど チキン入ってますか入ってないです。のチキンって言われたからね、置いていきましょう。はい、こんばんは。え、ビーガンシェイク4日目の夜ご飯でございます。実はあの、昨日の夜ご飯の動画をですね、撮り忘れてて、今ここにちょっと写真載せるんですけど、はい。はい、これですね。今日の夜ご飯も同じく、 やっとご飯ですという感じになります4日目にして他の食べ物に対する衝動がですねだいぶ落ち着いてきました慣れてきたって意味なんですかねでもねあのお腹の減りが早いです以前と同じ感覚ではないですねまああと3日頑張っていきましょうありがとうございますヴィーガン生活5日目でございますということで今日の朝ごはん兼昼ご飯こちらになりますご飯サラダ納豆ペイントバナナそれではいただきますああこのタイラーメン米米粉でしょでしかもあのスープに肉使ってないと。 店員さんサービスでオレンジジュースくれましたんでね飲んでいきましょうこれマンゴージュースだった <laughs> これマリ玉ねぎだよそれは決まったいやねどうすか <laughs> うますぎてだからうわうん綾小路コクマロはいラーメンが来ましたねいただきますこれが米粉の麺ですよ麺もやっぱ ああ辛いつ <laughs> いに美顔生活が終わりました いや、無事1週間、ヴィーガン生活やりきました。あの正直な感想を言うと、めちゃくちゃ嬉しいです。ヴィーガン生活を通して、ネット上にあるね、効果ね、なんか健康になりますっていう効果。うん。正直、あんまりかな。野菜中心にすることによって肌が改善されたとかっていうのは正直ないと思います。なんなら、あの、ここに新しいニキビできたしね、ほら、赤に見える。肌質改善はね、1週間じゃダメですね。もしかしたら1ヶ月とかやってみたら多分、良くなるのかもしれませんね。でも正直言って、肌質改善目的に にやるのであれば結構根気が必要なのかなと思いますあと髪の毛が抜けるとかそれはちょっとね多分違いますねはいうんあんまりなんか抜けてる印象なかったんではいあと何かあったっけな痩せるね1週間の間で1キロ、まあ、僕の場合は多分筋肉が収縮してるのと、まあ、多分軽く脂肪が減ったのかな落ちてましたねこれをね誰かにおすすめするか今ねあのお肉とかお魚食べてる人におすすめするかったらおすすめはしないです意味ないあのストレスになるし食べたいもの食べれないしいちいち店とかねあのコンビニで何使ってるかね確認しないといけないし、うん、めんどくさいなって 思いました。あんまりやっても意味ない、てかむしろ体に悪い栄養偏るんで、とても非効率的な食生活だと僕は思います。そんな感じでしたね。人によって多分効果があるのかもしれないんですけど、気になった人はやってみる感じでいいと思います。次の動画でね、お会いしましょう。うん、うん、うん、うん、バイバイ